Е, на сьогодні українські банки пропонують досить високі ставки по депозитах. Так, в середньому ставки по гривневих вкладах на рік сягають 17-18%, а в невеликих банках е, досягають 24% річних. Е, якщо говорити про депозити в доларах і євро, то в середньому вони складають 6-7% річних, але досягають 10-11%. Е, зазвичай такі е, найвищі ставки по депозитах е, пропонують банки третьої групи класифікатора, тому варто звернути увагу, чи є такі банки учасниками фонду гарантування вкладів. Якщо вам необхідно користуватись вашими коштами протягом сроку депозиту, я б радив звернути увагу на універсальні вклади, в яких є можливість поповнення і зняття без додаткових комісій. По таких вкладах банки зазвичай випускають пластикову карту і можна нею розраховуватися в магазинах і так далі, чи знімати готівку. От, По таких вкладах на сьогодні ставки досягають 16,5% е, річних е, при середньому значенні в 9%. І е, також по більшості з них середня ставка залежить від суми, яка знаходиться на депозиті в конкретний день чи місяць.